انا لو موظف الحكومه هروح الصبح الساعه 8 الصبح ونيجي الساعه 2 الظهر لو ادوني المرتب اللي انا فيه ده هنعيش بيه كويس انا نعمل اي سبوبه اخر النهار لكن الموظف في القطاع الخاص بيجي الصبح الشغل يروح بالليل او يجي بالليل يروح الصبح ما عندوش اي وقت تاني الشغل على طوالي باستمرار 10 ساعات منهم ساعتين سفر و8 ساعات شغل وال8 ساعات شغل شغل انتحار بياخد منك دمك علشان يديك مرتبك اخر الشهر مش هنخاف مش هنفاضي احنا كان الصوت الواطي مش ماشيين مش ماشيين جوه الشركه هنا قاعدين مش ماشيين مش ماشيين جوه الشركه مشكلتنا ما اسمهاش آه، اعتصامات آه، فئويه ايه اللفظ ده ايه اعتصامات فئويه اي <laughs> ده انا بنقول لك الحقني الجوع كال مصاريني الحقني عيالي بتموت الحقني ده انا لما بنام يوم ما بلاقيش اكل انا بقالي 10 سنين شغال بقبض 500 جنيه بشتغل ال 500 جنيه دول كام يوم في السنه احنا بالظبط بناخد في السنه حوالي 16 يوم اجازه الجمعه دي اضافي انا مش مجبور ان انا اشتغلها لو انا ما اشتغلتهاش هقبض 400 جنيه هقبض 350 جنيه دلوقتي انا عندي مثلا كل واحد فينا اللي عنده بيت اللي فاتح بيت انا دلوقتي لو انا مأجر شقه ب 300 جنيه هدفع ال 300 جنيه هيفضل لي ايه اعيش بيهم 150 جنيه 150 جنيه ده اكل بوم اكل بوم عيش مش هيكفيني عيش طب وعيالي يروحوا مدارس ازاي؟ اطلع بقى اشتغل بره هشتغل بره ازاي انا بشتغل ثلاث ورات يعني ما ينفعش كمان اطلع اشتغل بره بالليل نهار صبح ظهر فجر صحيين مش عارفين لا ننام لا ليل ولا نهار لا ناكل ولا نشرب وكل ده بيأثر على ايه بيعود علينا احنا بالسلبيه لما يبقى شغال في الليل نطلع من المصنع انا تايه مش عارف انا رايح فين معلش انا بتوفى اسماء اولادي هما ثلاث عيال مش عشرة وهم الشركه مش مدانا اي حقوق ومستندين لايه؟ مستندين للقانون اللي احنا ماشيين بيه طب القانون ده مين اللي حطه؟ مش ايه؟ اللي ربنا ينتجم منهم المصنع اللي احنا فيه ده سالب كل حقوقنا كعمال بيعاملنا معامله العبيد ليس الا في كل حاجه حتى الطبي الحاجه اللي انت خلاص انت تعبان هو انا اطلع اكشف عشان تعبان ولا عشان خاطر بتمرض عشان تعبان مفيش تامين صحي مفيش تامين صحي مفيش اي حاجه ابتديت ب 8 جنيه وصلت لغايه 30 جنيه بشرط بنقعد بالست شهور ما ناخدش يوم اجازه واللي يغيب يوم يروح يقعد في بيتهم لو هتغيب الجمعه تقعد في بيتك او تتخصم لك حوافز الحوافز دي اللي انت يا عيني بتقعد مستنيها عشان هي دي اللي بتصرف على بيتك فتات وفي سبيل الفتات ده هفني عمري في الشغل هفني يومي كامل 24 ساعة اديني ساعتين ثلاثة ارتاح فيهم في سبيل الفتات ده عشان ما نموتش انا وعيالي عشان ما نطلعش الشارع ومش عارف ممكن اكل عيالي منين احنا عايزين اللي تيجي تشتغل هنا تحس بالامان او الشاب اللي هيجي يشتغل مش بعد ست شهور يتفصل عايزين القانون اللي نزل ست شهور تثبيت ده يمشي انا شغال هنا بعقد ست شهور يعني كل ست شهور في ايده ان هو يقول لك الورق وامشي اتفضل مع السلامه في الشارع السنه اللي فاتت عملنا اتفاقيه بين اللجنه النقابيه والاداره ان هو كل عامل فينا اللي هو العقود الست شهور يمر عليه 18 شهر من حقه ان هو يثبت ويبقى عقده مفتوح جم آه، انا و85 واحد من آه، من الشباب اللي زيي جم قبل ميعاد ان احنا نتم 18 شهر بيوم فصلني وخدني المكتب العمل بقى قدامي حل من اتنين ياخد ورق واطلع في الشارع يمضي على تنازل من الاتفاقيه دي ان انا مخلوع من الاتفاق اللي هم اتفقوا عليه بشتغل ست ايام وبنريح يوم مرتبه انا بقبض 600 جنيه كنت عامل كنت ده في الزمان خلاص لان دلوقتي ما ينفعش الناس معانا كتير اتفصلت وقدمت استقالات اجباري منهم اللي اتفصل لازم يتقدم استقاله يا فصل يا يستقال يا يتفصل يا اما يخش السجن او يدخل لامن الدوله توبر حضرتك انا ازاي لما اكون مثلا الاستقالات لما يكون لسه فاضل لي سنه ان انا اخد معاش وعارف ان انا فاضل لي سنه هاخد معاش فيها واقدم استقاله ده مستحيل احنا 52 ست خرجنا من بره الشركه وم... وبيدينا اللي هو الاجر واللي بيقولوا لحين ما يطلعنا معاش مبكر مع ان احنا ولا واحده من الستات دي قدمت على المعاش المبكر ورافضين ان احنا نخرج معاش مبكر لان احنا كلنا اتعودنا على الشغل ولينا 32 سنه في الشركه هنا في الناس استثنى اللي تعصفي طبعا ضغط وكده ياخد الواحد مثلا الخراط يشغله مثلا في العبوه يشيل شويله اه. يوم على يوم يزهقه يمشي يروح مديله 40000 جنيه قعدت في الشركه دي 26 سنه وجم ضغطوا علينا وطلعونا غصب عننا وما اديناش حقوقنا يعني إيه اجباري يا اما نطلع يا اما كانوا بيخصموا لنا من المرتبات يا اما يعملوا لنا جزاءات يا اما طلعونا بتلفيق الطهر وجابوا لنا امن الدوله هنا 2004 لما عملنا اعتصام عشان الارباح جابوا لنا امن الدوله امن الدوله كان باخد اسامينا اسامي الناس يا اما نفك الاعتصام يا اما كانوا هياخدونا يعتقلونا المفروض قانون العمل ده يتغير اللي هم عاملينه لصالح المستثمر اللي هو قانون 12 ل 2003 المفروض يصلح يصلح لصالح المستثمر عشان المستثمر اذا بص الواحد وقال له انا مش عاجبني خلاص يطلعه بره ويفصله لحد لما يوصل بقى في القضاء اللي يوصل لحقه واحنا داخلين على سنه ولحد دلوقتي ما خدناش حقنا فصلوا ناس كتير بسبب ايه بسبب عادتنا دي احنا قاعدين بنطالب بحقوقنا وبحقوق زمايلنا احنا كلنا هنا ايد واحده اي حد هيتعرض لاذى هنقف نفس الوقفه دي تاني هو ساعد صاحب العماره دوت على ان يهد السور جه هده الساعه 2 بالليل واحنا عرفنا بالكلام دوت فجينا انا وقفت قدام العربيات النقل اللي هي كانت بتردم الشارع على اساس ان هو يعمل شارع 10 متر عشان يجبر المحافظه على يدوا له التراخيص ويبني بيها الارض بتاعته المتر هنا يساوي له فوق ال 20000 جنيه ولا 25000 جنيه هو عاوز يبيعها تمليك كلها يعملها مولات ويبيعها تمليك شقق نظام شقق وحاجات زي كده وعلى هذا الاساس هو فصلنا وفصل المجموعه بتاعت النقابيين كلها عشان احنا وقفنا في الحته ديت وقلنا ان الراجل ده مش من حقه يبني ومش من حقه الحاجات دي فين القانون اللي يحميني من الفصل اللي هم بيقولوا عليه فصل تعسفي بعد ما يفصل البني ادم فينا تعسفي يجري على القواضي والمحاكم تاخد سنين القوانين كانت محطوطه لخدمه رجال الاعمال بس فقط لان حضرتك عارف ان مجلس الشعب كله كان رجال اعمال فكان القانون اللي بينزل كان بينزل يخدم رجال الاعمال نطالب الحكومه دي بتعديل القوانين اللي اتعملت لخدمه المستثمر بس اذا كانوا جاي وحاسس ان مصر دي بلد الامان وجاي يستثمر فيها فعلا وان فيها الايدي العامله الرخيصه وان فيها المواد الخام الرخيصه وان فيها حركه النجل رخيصه وان موقعها الجغرافي متوسط دول العالم كله علشان كده بيحبوها وجايين يستثمروا فيه وبيدوهم الاراضي برخص التراب وبيدوهم كل الصلاحيات وكل الاعفاءات الجمركيه والضريبيه علشان يجوا يستثمروا في مصر علشان خاطر يشغلوا الايدي العامله ما دامهم بيدوهم كل الاعفاءات دي يدونا مرتب كويس نقدروا نربي بيه ولادنا ونعيشوا بيه حياه كريمه فضيت اعتصامي وقبضت عليا في سبيل مين والايه عشان تحل لي مشكلتي ولا عشان تحل مشكله الشركه اللي هي اصلا مستبده اللي هي اصلا مبنيه على باطل اللي هي اصلا مص الدم ودم الشعب دي مشغلانا ببلاش لا يمكن ان ح... ان بلد ديمقراطي او بلد عايز ينجح خدت بال حضرتك وما بقاش ليه صوت لا ده انت كده رجعتني لعصر العبيد والاستعباد كده انت رجعتني لاستعبادي تاني انا مش ليه سبب اسباب الثوره دي او ايه كانت مطالب الثوره غير ان احنا يبقى لنا صوت نحس بقيمتنا نحس بكرامتنا نحس ان احنا بني ادمين ليها حق انها تقول اه ولا لما شفنا الثوره قامت ورفضت الحاجات دي كلها رفضت امن الدوله ورفضت الفساد في البلد احنا شجعنا امنا كده لما شفنا الشباب بيموت في سبيل ان يعمل ديمقراطيه في البلد ده اللي شجعنا امنا عليه يعني يا ريت في تحسن بعد الثوره احنا قاضيين عن النظام الفاسد في الجمهوريه عايزين ندعي عليه برضه هنا في المصنع بعد ثوره مصر ما عادش رجوع لورا ما عادش حد هيخاف يعبر عن رايه في اي مكان هيقول رايه بصراحه وهيقول رايه بحريه ومفيش حد هيهجر عليه وبعد زوال الحكم السابق اللي كان قاهر الناس كل الناس طلعت وقالت لا للقاهر احنا بنشكر كل الناس اللي عملت ثوره مصر اساسا لان خلتنا احنا نقدروا نتكلموا النهارده كنا قاعدين وساكتين مش قادرين نتكلموا اللي بيتكلم امن الدوله بياخده ويحطه في المعتقل النهارده هنتكلموا في حريه وانا مش خايف ان انا هيجي يطبق عليا قانون اساسا ظالم بنطالب مجلس الشعب بسن قوانين لحمايه الشعب من حكومه الشعب وسن قوانين لمحاسبه الحكومه اللي هتيجي لحمايه الشعب من بطش الحكومه نفسها. النهارده انا جات لي فرصه ان انا ابني وابن اخويا وابن عمي واخويا اللي في بدايه التحرير برضه انا مش اقل منه اطالب بحقي هو بيطالب بحق البلد كلها وانا بطالب بحق انا بس هنا انا النهارده مش محبوس لا من جوه ولا من بره وعندي حريه اقولها ما هو ده اللي هم بيطالبوا بيه وانا معاهم مش مش ضدهم انا معاهم يجيب حقنا يموت كلنا علوا علوا الصوت واللي بيهتف مش هيموت علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت معادن معادن معادن معادن معادن العقد اللي موثق بين الدولة والمسؤول الهندي لو قلبته من ورا هتقرا مكتوب كلمة استعمار بدل استثمار قاعدين قاعدين ما احناش مروحين قاعدين قاعدين ما احناش مروحين قاعدين قاعدين ما احناش مروحين